Я прекрасна. Я просто богиня. Я могу соблазнить короля. Хоть разденьте меня до бикини, хоть оденьте меня в соболя. Я богемно могу изъясняться. Не сморкаюсь, не ржу, не плююсь. А по паспорту плюс 18. 18 и маленький плюс. Окружи меня нежной заботой. Дай мне больше защиты и ласк. Заслужи меня и заработай плюсик в карму. И полный релакс. Я безумнее Наполеона. Для любви я готова на все. Тот, кто вложит в меня миллионы, отвечаю, ему повезет. Я лечу в отношения птицы. Я хватаюсь за каждую нить. А вокруг... Мудаки и тупицы. И не могут, сука, меня оценить. Вот что делать? Замуж-то хоть. Четвертый десяток. А Германа все нет. Оля, помоги.